kopi hitam pagi-pagi Hey, pengen mata melek lagi ha, Tapi hampas, bikin malas Perut gembung, bikin jadi ngegas Hey, kopi hitam gua jelas beda Kopi hitam gilus mix, kopi hitamnya anak muda Ampas cepat turun Aroma kreatif, otak jadi aktif yeah.